Nå skal vi se litt på hvordan vi kan balansere en redox ved å bruke oksidasjonstall. Eh, hvis du er usikker på hvordan du skal sette oksidasjonstall på uorganiske forbindelser, så får du lete opp den videoen som beskriver det. Når jeg skal sette oksidasjonstall på denne reaksjonsligningen, så skal jeg ha ett tall per atom. Og da begynner jeg med manganoksid her. Jeg ser at jeg har to oksygen, de har minus to hver. Da blir det til sammen pluss 4 på mangan. Beveger vi videre bort til aluminium. Her står det et rent grunnstoff, da får det oksidasjonstall 0. Og det samme gjelder mangan her på produktsiden. Så kommer vi bort til aluminiumoksid. Eh, oksygenene her har igjen minus 2. Jeg har tre stykker av de, det blir minus 6 til sammen. Og de minus 6 må jeg fordele på de to aluminiumatomene, som da får pluss 3 hver. Nå må jeg se på hvordan oksidasjonstallene har forandret seg, for det er det som forteller meg noe om elektronoverføringen som har skjedd i reaksjonen. Så da begynner jeg med å se på mangan. Mangan ser jeg har gått fra pluss 4 til 0. Den har altså tatt opp fire elektroner. Et elektron har en negativ ladning, og når jeg går fra pluss 4 til 0, så har jeg fått fire eh, mer negative. Så ser jeg på aluminium, som er den andre som har forandret seg. Den begynner på 0 og ender på pluss 3. Det vil si at den har blitt tre mer positiv, altså har den gitt fra seg tre elektroner. I en redoksreaksjon så må jeg sørge for at det er like mange elektroner som tas opp, som det som gis vekk. For elektronene kan ikke bli borte noe sted. Og for å få dette til å stemme, så ser jeg nå at jeg må gange mangan med 3 og ganger aluminium med 4, Da får jeg totalt 12 elektroner som eh, tas opp, og 12 elektroner som gis vekk. Da kan jeg skrive opp totalreaksjonen min, det vil si at jeg kopierer den jeg begynte med. Og så skulle jeg altså gange mangan med 3, så jeg ganger manganoxide her med 3. Aluminium skulle ganges med fire. Igjen over på produktsiden så ganger jeg mangan med tre. Eh, det siste produktet her er aluminiumoksid, og formelen her inneholder to aluminiumatomer. Da kan jeg ikke gange med fire, det holder å gange med to, for da får jeg fire aluminiumatomer til sammen. Og til slutt så teller jeg over at alt stemmer. Jeg har tre mangan på reaktantsiden og tre på produktsiden. Jeg har fire aluminium på reaktantsiden og to ganger fire, nei to ganger to er fire aluminium på produktsiden. Og så har jeg tre ganger to er seks oksygener på reaktantsiden, og to ganger tre er seks oksygen på produktsiden. Og dermed så har vi en ferdig balansert reaksjonsligning.